пищит первый класс, и я стою на линейке а Я не мог себе представить, что потом буду третий Просто baby, я опять, у меня же эту жизнь И становлюсь холоднее. я разучился любить Я умираю, что